крал. Нормально, жива? Да, так же делай. Ага. Два раза так делаю упражнение, мне спина болеть не будет. Вообще не грамма. Соня гуляет. Ой, Макарена. Я без... Молодец. Выпрями коленку. Чуть-чуть ногу пониже коленку. Да, да, да. Пусть поймет. Саша, отбивайся!